Ciao, oggi voglio preparare un lavoretto molto ecologico utilizzando le palle di mare. Queste sono formazioni fibrose di alghe come la lattuga di mare ad esempio Per questo lavoro occorrerà bicchierini un po' di paglia perline, bottoni oppure occhietti data la forma di queste due palle di mare io direi questa di utilizzarla come base e questa come corpo che cosa devo fare? ma te lo dico io un pupazzo preparo un pupazzo lo spirino ci servirà per infilzare e bloccare la colla per fissare la paglietta diciamo come capelli poi gli occhietti oppure i bottoni vediamo un po' come costruirlo lavoretto molto facile facile facile facilissimo non è facile bucare queste formazioni fibrose però ci proviamo questa altezza qui taglio lo spiedino e vediamo sì un po' di colla siamo i capelli poi possiamo scegliere se utilizzare dei bottoni per gli occhi <laughs> oppure gli occhietti di plastica io opte, opto per gli occhietti sì, deciso mettiamo e fissiamo gli occhietti è più espressivo il nasino possiamo utilizzare una perlina anche questa chiara in tema beige siamo sul beige, il marrone io direi di applicare questa il lavoretto è finito e con lui ti saluto ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao dove ti metto dove ti metto vediamo un po in mezzo alle margherite nel prato